نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت نحلى البشاير بميلاد الولد مرحبا يا قرته العين والفرحة تزين والله ان قلوبنا فرحة يملى البلد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت رحلة البشاير بميلاد الولد نحمد الله ربنا وثنى له كل حين يوم جت رحلة البشاير بميلاد الولد مرحبا يا قرة العين والفرحة تزين زان زان يوفق ربي ويحمد قلب الوالدين عيد وافراح وسعاده عساها لا فرحة امك صاملين الرجال اهل الصفار يوم حزت الوعد يا لا لا لا يا لا لا وسعادة عساها للأبد فرحة أمك فيك وأيامها والله تزيد يا نظرها اللي لها فالحياة تخرو سند يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا كان زان العمر وأيامه بأحلى وليه قد رزقني فيك ربي إله العالمين واستجاب لدعوة الوالدين صاملين الرجال أهل الصفار يوم حزت الوعد يا لا لا